Зачастую очень трудно воскресить в памяти, что же было на том или ином месте 50, а может быть и каких-то 20 лет назад, а 100 лет назад. Тех, кто могли бы это помнить, давно уж нет. К счастью, сохранились изображения города, гравюры, рисунки, фотографии – Перебирая их по порядку, мы можем большими или маленькими шагами, как, как будет угодно, вернуться ко времени вспять. Мы войдем во вроде бы незнакомый город, пройдем по чужим улицам, которые хотя и напоминают чем-то наши сегодняшние, но местами совершенно нам незнакомы. И если мы не будем слишком торопиться, не будем делать семимильных шагов, то не раз испытаем радость узнавания. Да, именно так оно и было. У каждого из нас свои воспоминания о городе, всех их восстановить невозможно. Но вызвать в памяти забытые образы, пробудить воспоминания юности может каждый, если только дать к этому небольшой толчок – Именно такая попытка и сделана в этой книге. Мы приглашаем к новому открытию для себя забытого Таллина тех, кому есть что вспомнить, а также тех, кому еще нечего вспоминать. Прогулка наша по Таллину не будет долгой. Мы просто пройдемся вокруг старого города по зеленым парковым дорожкам. В жизни это было заняты всего лишь на час –